centre d'entraînement secret. 这个。 Parlez, parlez, parlez... Parlez, parlez, parlez... Oh. Mais où sommes-nous C'est le centre d'entraînement de l'Alius Academy. Wow. Euh, du chapeau, les graphismes de merde. C'est ici. Le... L'Alius Academy. Alors rien ne... Vous allez... Eric Sou, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est si gentiment demandé alors. Mais euh, faites attention à ne pas blesser mon lapinou. Je sais. Je vais me joindre à vous. Comme, ça, je serai sûre qu'il ne lui arrivera rien. Regarde Bernichon, s'il te plaît. Ok, on peut l'expulser ou pas, cette merde Allez, mon chou Oui oh. C'est le. Je sais pas comment on dit en anglais, bon. It's time to fight, c'est ça, voilà. It's time to fight, motherfucker. Oh, un terrible rafale magnifiquement Oh là les rouges En fait, je crois que Nathan est mort. Excusez-moi de la question, mais... Ah, c'est encore Ah, c'est de Kelly encore, là, d'accord way. Enfin, le au Vas-y, fais une petite vas-y, fais une petite Oui, Vas-y, vas-y, vas-y, Oh oui, oh oui, Oh oui. Non, attends. C'est euh, Oh oui, c'est la réception, Abyss Oh capitaine de Diamond Dust à vos ordres. Vous nous avez convoqués, père Lui, ça va, c'est j'adore Une relation saine Et toi, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une relation de courrier vieille Comment oses-tu me dire ça Comment oses-tu me dire ça, là que tu tout appris Marc, j'arrive rien à foutre Si on veut la réintégrer, on se dans merci, mais je vais prendre Caméric, hein, qui est assez puissant, on peut dire. Sa technique qu'il va prendre, là, la danse ardente, c'est excellent. Excellent. l'attaque Kung Fu, le tir aveuglant, les gars, est sur la tour. Oh putain, dans le noir. L'artilleur acrobatique, la batte toute puissante, le tir de secondes, la dévouloir, la dévouloir, on va aller s'équiper des meilleurs. Donc les équipements, alors... Ah, ok. you de Raymond. Je savais que vous viendriez ici. terrain. Hein. Ok. Entraînement Osaka C'est parti les amis On va défoncer Invincible Dans ta gueule, connard Apprends ah le respect Oh oui si tu on a gagné. Hein. Le match final approche. En effet. Xavier. Oui, père Mettons fin à cette plaisanterie. Très bien. Je vais me servir de Genesis pour balayer les... je me suicide Bon, dedans. On va te faire chier. On va te faire chier. restart. D'accord. Bon bah ça symbolise la fin du jeu, hein, la fin de, cette... De, le ballon